Carlos Alberto Reutemann, um dos maiores ícones argentinos no esporte a motor e reconhecido também pela atuação na política, morreu em sua cidade natal, Santa Fé, aos 79 anos. A informação foi confirmada pela família do ex-piloto e senador da República. Casado há 15 anos com Verônica Gil, sua segunda esposa, Carlos deixa duas filhas, ambas do primeiro casamento, Mariana e Cora, esta mãe do seu único neto, Santiago Bautista Dias Reutemann. Nos últimos meses, Lowell, como era conhecido, precisou ficar internado e seu estado clínico piorou ao sofrer com uma hemorragia digestiva. Mesmo após alta, Reutemann enfrentou um quadro de desidratação e febre e retornou à UTI. Nos últimos dias, a condição se tornou crítica, a ponto de o sobrinho, Federico Reutemann, admitir que o tio estava muito mal. Dos 21 pilotos que já defenderam a Argentina na Fórmula 1, Reutemann foi de longe o competidor que mais correu no Mundial, com 146 largadas na principal categoria do automobilismo mundial. Carlos conquistou 12 vitórias, metade do alcançado pelo maior nome do país no esporte a motor, o pentacampeão Juan Manuel Fangio. A estreia de Lole na Fórmula 1 foi surpreendente. Com o carro número 2 da Brabham, marcou a pole position correndo em casa, em Buenos Aires. A primeira vitória do piloto no Mundial foi no GP da África do Sul, de 1974. No ano seguinte, fez grande campeonato, para terminar em terceiro lugar, só atrás de Nick Lauda e Emerson Fittipaldi. Companheiro de equipe do brasileiro José Carlos Patti nos tempos de Brabham, o argentino se transferiu para a Ferrari em 1977 e por lá ficou dois anos. Neste período, Reutemann conquistou cinco vitórias pela equipe italiana. Em 1979, teve uma passagem de apenas uma temporada pela Lotus, antes de assinar pela Williams, onde viveria seu melhor momento na Fórmula 1. Reutemann e Piquet travaram uma feroz batalha pelo título ao longo de toda a temporada de 1981. O brasileiro pela Brabham, Lowry pela Williams. O argentino chegou a ter 17 pontos de vantagem para o adversário ao longo do campeonato, mas Piquet se mostrou mais regular e com o quinto lugar no GP de Las Vegas conseguiu superar Reutemann por apenas um ponto. Carlos encerrou a carreira na Fórmula 1 na segunda corrida da temporada de 1982. A despedida aconteceu no GP do Brasil, em Jacarepaguá. No início dos anos 1990, Carlos enveredou para a política. Em 91, foi eleito governador da província de Santa Fé, representando o Partido Justicialista, foram dois mandatos entre 91 e 95 e entre 99 e 2003. Em 7 de setembro daquele ano, foi novamente escolhido, daquela vez como senador da República pela província de Santa Fé. Loli foi reeleito em 2009 para um novo mandato, com validade até 2015, quando apoiou a candidatura de Maurício Macri, eleito presidente da Argentina no pleito daquele ano. Carlos foi novamente eleito para seu último mandato, que se encerraria ao fim de 2021. Enquanto isso, a Fórmula 1 sofreu mais uma baixa no calendário por causa da pandemia. Pelo segundo ano consecutivo, a organização do GP da Austrália anunciou o cancelamento do evento deste ano, que aconteceria em 21 de novembro, as restrições para a entrada no país, devido ao aumento de casos da chamada variante Delta da Covid-19, forçaram a decisão dos promotores. O mesmo se aplica também à etapa australiana da MotoGP, em Phillip Island, que estava agendada para 24 de outubro. O Mundial de Moto Velocidade decidiu substituir a corrida por mais uma prova em Portugal. O heptacampeão Lewis Hamilton também foi notícia. O inglês revelou que a disputa pelo título com Max Verstappen e o apoio da Mercedes ao movimento Black Lives Matter foram pontos decisivos para que a permanência na Fórmula 1 se consolidasse por mais dois anos. O britânico acabou de assinar um novo vínculo com a equipe alemã. Agora estamos tendo essa briga parelha, assim, e isso me aproximou da equipe, dos engenheiros. Amo isso. Acho que isso revigorou meu amor pelo esporte e pelo que faço, disse o homem que mais venceu corridas na história da Fórmula 1.